Ba enseignement na bino ya likolo likolo oyo ya profit oyo bakomisa nzambe lokola paris foot na winner comment yo ekopesa bato invitation ya église oyo baki oyo invitation ya église oyo soki olobi kake mais biso opesa biso invitation église ya liboso bapesa biso de invitation ah wana fo église yoko motei wana fo église oyo ya biso nde ya nguya omoni ya bango Faux. Nani oke église te moment déjà parti pris na kati église ko ekoti. Parce que église malonga eza wa wapi faux enseignement. Nga na ko selo ko tiens. Tala, ya omoni nga soko za musulman, missioni, kimbangu, catholique, protestant, oh catholique etali nga te église de noir. Biso nso toza bana Nzambe. Tokutana porte à l'eau ya lola demi-finale. Opoyolo olongwe. Boteyi bato mabe. Comment mutu ya pamba azalaka soki te na importance na eglise? Tala, kende eglise kana mabonza 1000 francs to 500 nde bazobenga bino botya ya litio. Tanto nauti ndako makolo na signe ke naoka mateya pamba te napesa te 1000 francs mabonza. Mais ntango ozokoma na eglise omonaka bata ba dollars. botelema soki mingi atuna bato ya badola baotelema lokola neti bazwi appel mo neti bamata na podium babwaka bango bato ya badola tala mosusu azokosa konyoloka tala seke tour na biso babos maboko kaka na motu yaka na wid onction soki mingi bato ya ba 1000 franc boleka noki bopesa bopesa bopesa nsima tosala communiqué bosala mbangu mbangu botute lokola bisa train na oyo mpe moto azoka moto aotelema mpe apesa mifa azosanti ke naa na soni ke na eglise oyo basambwisi ngai batala ebele jamais oma na eglise baloba ke oyo badola botelema na bato mpe boza na boya naa biso makambo ya solo eglise eza place oyo ebombaka mutakala ya mutu buzoba mutu kozanga mutu kuna na eglise patron azalaka te mobola azalaka te biso so bana nzambe tokota lo lola lelo sokomi na eglise Publicite ya eglise eleki ata fete ya mokili na kosambwisa. Nao bana makambo ya mike ndima nga. Voilà, me revoilà encore à euh, Glody la Tundra avec le pasteur John kanga nde tolobaki na Bombachel TV biso pasteur John toza na ye ti na ti toza na ye ti na ti tokotika ye te parce que pasteur John nga abengaki le motivateur international alors sans plus tarder na olinga natuna pasteur John nayeba Pasteur John lelo toko mobengo pasteur John toko moyamba yamba wana ba TV mais akoki kobeta biso parcours na yo mukie kobanda peut-être moi temps ozalaki ti okoma lelo toko mobengo pasteur John oleka na banzela nini bien la tundra otuninga bien bon kanda ezalaka vie eza tikotaki okay. zala na bitiko tak tik epeli okay. tak ebomani okay. kovivre ya moto eza destine ya kolo mokili mm. toyaka na nzela bapara babota biso selo bapara bakanisa kwa bana baboti seke bango nde moto batye bango na mokili yokanga bien oboti mwana selo ndenge yo olingi ayelela mais destine ya mwana ezalaka na papa na mama te eutaka na kolo mokili na ndanga bien kolo mokili asalaka choix ndenge motema na elingi tala kaka chez bino feti na bino bato oyebi te okoki mpe obotola bango kiti me baza bapaya bazwaki invitation lokola eza kolo ndako ntango oyebi te bopesa nanga kiti moko ozwi yango nepadi ke barespecte yo te ke mpona bazwaki invitation bareconnaitre ke oza kolo feti fo bapesa ki bakozela kiti mosusu kolo mokili azwaka biso na baparent na biso baparent bakanisa koyo babota biso baza toza ya bango me nzambe akozwa yo sa tu na baparent na yo mpo nini ye nde akela yo yokanga bien parcours na nga eza nango simple neti ya bato tu yango omoni makambo mosusu omonaka na bato aleki na nzela ya fo bofingaka ye te oyo oh, fi oyo oh, ndumba banda bomwana Oyo mwana mobali oyo aboyaka classe azalaka moyibi banda bomwana ba akota ba cachot ebele ebele bino bokomona faute na ye po bomoni ba exemple ya mabe mais na nzela ya Nzambe azolekisa ye po na suka azwa eloko moko oyo eko tirer epesa ye solution pe eteya batu ebele landa nga bien nalobaka chaque fois nanu omona mwasi ndumba ndumba te na suka abali libala pe alliance nanu omona te mobali moko pe atanga ba français ebele mais azwi mosala malonga te Nanu omona pe te ke voyou moko akola mabe mais na suka akomi pe mutu apesi forme na vie na ye. Nayebi te soki ozo comprendre. Nde sikoyo faut nanu omona te ke mutu azanga famille ya malonga makomi pe ti na poto. Sikoyo nini etindi ake na po na poto. Mbongo pe alongwa nango kisasa soki otali ba mbongo moko ya bibamba lokola ko katana ba bamba na col ya nzete. Yo omoni yango mbongo ya kotinda wenze ye amoni yango mbongo ya vision ke na mbongo nako ke musika. Nao pesa conseil ya na bato elo bakoma ba Angola ba Nigeria ti ba poto abima na kisasa mbongo eleki ata 300 dollars te jour pe azo kende bato ba tshola ye yo oko suka kaka na Brazza okatani or mbam yango na seko kotalaka soki olande nga nde nazo loba yoka kotalaka mbamba ya eloko oza na ngo te katelaka vie corne monaka likambo oza na ngo poza ata okozala na 2029 lelo sa lokola okomi soki okanisi likambo nga ekomi pembeni okotala ba annee etikali te omona lokola donc courage ya kokoma na likambo yango ese ye exemple ngai nakolamka na ntongo nzala na lie te mais soki naza na espoir ke nayoki etala ndeko na ngai moko na masina oyo oh, nakokuta fufu ata nake makolo nakomona trajet molai te mpo espoir ya kolia eza na motu nzela ekomi moku mokuse katela vie corneille soki ozoyoka sagesse na opesa yo eloko ezangi bato ebele ya omoni mosu omona kaka likambo moke abandi olelalela e eh, ngai nakosuka ye eh. bato ozobetela masolo bango mpe baya na mpasi bakangi mote motema yo panzani garde nde ndenge nini osede ntango nzambe bazotala oyo aza competent akoki challenge te fo alongwa noki bibembe ebele ekufi masumu te plainte omonaka te mata na attaque coach lokolo mata na attaque ah, yaka bobimisa ye remplace ye e eh, coach libipo bima ndenge tije ezokende esengi ozala na terrain te ebele bokufi boye bokoseli bakanfutema mamamamama movema tomoni biso bachallenger toyeba bale toyeba bale te tokosisa tisu tisuka nga ata nazofute na terrain coach akoyeba teke naofute Pona okengela baninga il faut ko mata il faut ko pese pasi niama nzoka nde nga nde mobe mobebisi mais na tala azo pesa bango coach on dirait nga na a capitaine tant coach azo tala ah azo diriger bango bien fasi sama match biso ba oyo yo yebi mokili te tala la tundra na oyo biso ba schéma ya vie nzambe abi ndenge aponaka kokoma pasteur Nayebi pe soki ngambo na pe na donc bino nde bayoki ngani bobesi nga komba pasteur. Nayebisi yo kotunaka le passé te totuna le présent. Kolo mokili ntango ayaka abi ngai Yesu batiaka ye tembe. Bango baka mpe mabanga. Abayani boyoka nga ke oyo nalobi botosa. Soki eza ya be bozui. Omoni nde eza yo bengi nga pasteur. Mosu ndenge azotala bita aza pasteur te c'est un escroc. Oyo aventurier, oyo comedien, oyo mpenza motivateur, oyo kingani. Mutu tout aza na maloba nalingaka pe bongo soki boyebi ngai na likambu moko nabebisi makambu faut bo tatonner cameleon aza vert aza rouge aza bleu to noix noir pona kote ekuti yo ya omoni esengo na nga oyo bayokaka nga bayoki et puis modèle na teyaka awa naka na posa bobongola mitema te pona lola tokokoma ebele moyen totonda eza te bokotia lola kaka ndima nga fete ya mokonzi soki bato baleki misuni bawelaka te moyen botonda risque ya moi naloba na bakodiko oyo acomprendre acomprendre acomprendre te ti tikala na te soso compagne na tundra je bon naleka na bachallange na teya na makolo okoloba te na teya na bamama ye mowana nzambe temoin apa kutu na mituka nde kote nake koyebanelela na bandana na makolo après makolo bopital bopital bopital na bino bopital ya lelo nalobi te okay. na beti ba deux ans kotiaka na bopital mm. eglise na biso temoin bayebi okay. to tokende bafrese bakoma temoin na linge soki olingi eloko makasi eloko ekolinga yo voilà. okay. nate so comprendre tellement nalingaki yango na fete epuis sala eloko na volonté surtout na makambo ya nzambe nazopesa conseil a ah, conseil na ngai nayebi ke koyokana te bino bateyi ya lelo okomi ka sokoma likambo moke obimisi mbundo otie na kwana synthétiseur Ofungoli se eglise. Lokola omoni eglise ekotaki mabonza pasteur atangi mbongo apesi yo mwa ticket kaka o revendique. Ah nga pe nayebi modere. Kutu na moderation na nga nde batu bakweyaka senza. Bolobaka nini oyo? Nga soki na modere kutu ba po eza na ba filles mosusu batindaka batu bapanza na eglise eh. Keba na ba filles oyo baza sur moderation azo modere ke muke muke abandi eh alleluia. nga na kokweya seke babimaka na jo wana moderaka siko pasi epeseke nguya ekoti yango ezokosa kokwe kokweya tala makambo toyebi tala nayebi ebele omonaka ntango mpe komona boka e eh, batindaki na pembeni e eh, frere nde nalotaki yo lelo Moderation na yo etie ndaku na biso ki kimia. Tangu ozali ko modere wana na moni pena Ange akiteli nga ayebisi nga ke makambo na nga ekomi pe pembeni. Ye tangu ako yoka boye eh nga pe na moni ministère eko ekoli. Tangu ataliki ba mbongo ya mabonza ba pesi ye 3000 ba zua kia na 30000 eh. Kaka bato ba puyaka yale eglise efu efunguami bo kama na pokwa mbunda ebandi na coin eh kuna nini ebandaka kua matanga eyaki sango bo tala boye mbunda bo suka boye synthetiseur bo suka kaka bao meka meka micro jesus jesus jesus eh halo jesus eh eglise eba ale bino pe boyokaka biso pe bao bikenda kenda pona koluka lobiko mbangu eh wo tango okende kuna mama keba na moteyo abengami te Asali eglise po namoni mpiaka pasteur ya mabonza mama soki mutu amema bino na transport na voyage yabi nzela te boko tatone ndima nga na pekisa eglise te place eglise eza place bato yeba nzela nzambe bakota lola lelo na kisasa la plupart bato bake eglise eza ko bake sala ba examen de temps na bekole kobima ne neant o comprendre nga natunda na beso verité tala omoni nga nasambela nzambe ya kokende kobonga te je te dis devant dieu ngai nabandaki koprie kaka nabike na suka nzambe azwa ngai nakota na ngai lo lola oyo oh, ekomela ngai ye moko amema ngai kota alingi ngai nakosala eglise ya malosaki nde nasala eglise boye miracle ekosalema mpo bato bakweya lokumu na ngai mata jamais naobanda mino na solo tala bochange vision Botika kolo mokili amema oyo place akomema nga soki akomisi nga lelo na tongo moto ya mbongo na poka mobola ya nga ni nini soki ebengi nga na bonga ye soki ebengi nga na mozangi ye yoka nga omoni lelo ebela ba eglise bakomi kosepelisa bandimi na makambo oyo nzambe atindi te naoloba no claire mama na nga okosala erreur moko nzambe okozwa prophetie ya pasteur moko ya lokuta oyo akosi ke nzambe atindi ye apanzeli yo libala omoni mobali wana ye te tala oyo bango balinga kaka moto mikolo yango eza na dola so oza na mwa dola nde bapesi mobala bien omoni mobala vi na oye wana oyo wana azolekisa olere nzoka nde movema kaka ye wana mobali apiaka nde mobali na yo nzambe ayebi ndenge bozoleka na etape na ndenge akopesa bino changement lere na ekoki nzambe akobongisa yo na suka na ebandeli to na katikati nayebi te so ozokompane nga epuis kimia na vie ezaka bamilio na banki te Nzambe ako peso libala mutu ya mbongo batu bazo kumisa mais na kati oza mal à l'aise Nzambe ako pesa nga muasi libala mobolo tolalaka na toko mais na misu libanda faux na kati toa na kimia comment moleyi matembele alalaka na kitikwala mais sante eza bien comment tobelaka te mais na mbongo ezanga tala yoka nga nao transmettre yo verite mama première eglise motema na yo soko changea te yoka nga ata ke na eglise bazo parla langue ata okende église eza na ba étage eh, église ya ascenseur zero na baeglise bakomaka dadi madi yaka nini dadi nani babi soki nini mami dadi tati na soki yes eh, baeglise yango olingaka wana mwa likambo so omoni kaka pasteur abandi ba 4 mois ya baanglais na français kosangisa orgueilleux Eglise eza ya koku ya kokufa ngambe na jebisa yo c'est un orgueilleux pasteur fausse tala bo imite ata ba sango ba sango ba bima mabe mais balakisaka ki baza ya nzambe elamba ya sango ya sika kaka bubu ya maria to ya jesus okay. sapato ya sango ya kitoko kaka sandale na chaussette voilà. voiture ya sango ya sher kaka vewe edublaka prado te na tuna edublaka prado te apparence ya sango somona peke mutu malamu ye yeyo Mais bino bokomi ba taille moko soki otelemi liboso ya batu obandi koloba makambu eko pesa ba ndimi pasi comme si bazanga ti tina yo nde nzambe alingami mingi faux enseignement yoka nga kolo mokili ayaka andimaka te tala kolo mokili asukoli nde moye koli makolo oyebi ke apotre tanga ataka basi abike oyebi ke na motema aba nini esi aza pena nzambe ya solo kolo mokili pena sukola nga makolo alobaki okoyeba lelo te après Lelo oyo ba teyi ba lingi kaka kiti ya lokumu. Lelo soki okoti na eglise ata ba lakisi yo te oyebaka ke vrai pasteur ya eglise oyo ye yeyo. Tala ba collaborateurs mamee mbanga lokola ka pwe pwe. Sapatu lokola ya tango ya tipo tipo oyoka bata. Omoni penza veste ya ya ya collaborateur oyo ata na tombola 500 francs. Okoleka ngo. Tala cravate lokola serviette. Azueli liwa wapi? Mabe. Mais tango baka kokanga kolo mokili. Bayebaka ye te. Comment kolo mokili ayebanaka na bango mais tango batali bamoni bango nyoso nde ndenge moko bakomotuna kutu. Kolo wapi ye Yesu? Ce qui fait azalaki lokola baninga nyo nyoso. Naloba no makambo ya mike tala. Nalobaka na nga soki oyini nga mafu Nzambe temoin. Nao transmettre yo vie. Na boyi bo kosa batu na kombo ya kolo mokili na lingi te mutu soki azo souffrir bo kosaka eza envoutement peut etre nzambe alingi alekisa ye na ecole ya formation po ateya bino te tika nga na nzambe na nga ba enseignement na bino ya likolo likolo oyo ya profit oyo ba komisa nzambe lokola paris foot na winner comment yo eko pesa batu invitation ya eglise oyo baki yo invitation ya eglise oyo soki olobi kake mais yo ozo pesa biso invitation eglise ya liboso ba pesa biso de invitation ah wana fo eglise Yoko moteyi eh. Wana faux eglise. Oyo ya biso nde ya nguya. Omoni ya bango faux. Nani oke eglise te momoi deja parti pris na kati eglise eko ekoti. Parce que eglise ya malonga eza wa wapi faux enseignement. Nga na kosa eloko te. Tala, ya omoni nga soki oza musulman, missioni, kimbangu, catholique, protestant, oh catholique etali nga te eglise de noir. Biso nionso toza bana Nzambe. Tokutana porte à l'eau. Ya lola demi final opoyolo olongwe boteyi batu mabe comment mutu ya pamba azaka su te na importance na eglise tala kende eglise kana mabonza 1000 francs to 500 nde bazobenga bino botia ya litio tanto nauti ndako makolo na sinye ke naoka mateya pamba te napesa te 1000 francs mabonza mai ntango ozokoma na eglise omonaka bata badollar botelema soki mika tuna bato badola baotelema lokola neti bazwi appel mo neti bamata na podium babwaka bango hmm. bato badola tala mosusu azokosa konyoloka tala seke tour na biso babos maboko kaka na motu yaka na wi donction soki mika bato ba 1000 francs boleka noki bopesa bopesa bopesa nsima tosala communiqué bosala mbangu mbangu botute lokola bisa train na omoi mpe moto azoka moto aotelema mpo apesa mifa azosanti ke naa na soni ke na eglise oyo basambwisi ngai batala ebele jamais omoi na eglise baloba ke oyo badola botelema na bato mpe boza na boya naa biso makambo ya solo eglise eza place oyo ebombaka motakala ya motu buzoba motu kozanga motu kuna na eglise patron azalaka te mobola azalaka te biso nyonso bana nzambe tokota lo lola lelo sokomi na eglise Publicite ya eglise eleki ata fete ya mokili na kosambwisa. Naoyo bana makambo ya mike ndima nga. Yango tokolemba kosambela te ndenge nini? Ndenge nini bato bakomona satana na nguya te koleka kolo mokili? Bino moko bateyi bosambwisi kolo mokili. Bokomisi kolo mokili lokola nde apona bato. Oyo abonga nde Nzambe ayebi ye maka makasi. Babola nde bayaka lokola ofele on dirait ba froda mokili lokola nyongo. Babola nde ba ndoki. Mama kende na kendeke eglise na tricot eleka yo molayi. Lata lipapa kaka moko eza ata Obangaki na fille de fer faut kota. So kota olingi ofaka telema na kei na chaudière ba piyele yo. Mikumba na yo depuis libanda tomoni oza na envoûtement maka makasi. Ozo mituna eza nini? Lipapa yo. Tala ba fusible neuf. Ngo fana kicha liboso pesa tala na oyo bana makama mike tozo mona ba bêtise tala ana alobawa soko yininga mafu botikela kolo mokili bandimi na ye yo te moto otyaki ye ndenge okuti ye okuta ye yo teya ye soki achange Yo peut-être moto ko changer, Nzambe nda ko toucher motema. Bozui parti pris to. Yoni musu moni pasteur azoloba. Oya soko saka nanga na ko tinda na lifelo, na ko dédier na lifelo. Quelle audace! Satan na kuta ta fourmi ko koboma, ete faut senga permission. Yo. Tala. Makambo lobi ya la tundra. Na ba makambo mike. Botika bandimi bafanda. Bozo nyokola bango moralement. Oyebi, pimela mondimi eloko nyonso, pesa ye confiance que Nzambe alingaka yo, akozala na espoir na vie. Toye eglise kaka nde toyaka boye, yoka ba combien de ba famille epanzani likolo ya kofinga mama. Nzambe alingi apambola nga tanto na 2024. Difficulté na nga tango bomoni eleki mingi ata nakoli na age mais nazobonga te. Nzambe ayebi mutu na mutu atyela ye. Okozala mwana moke atikeli yo mapamboli avant. Nakozala mokolo atiki nga na retard. Mais tango bokomona nga piaka, eh! Omoni Sabino oyo ayaki maman wana a frena yo tango okozonga na ndaku mesha kota batu tu banuna eh koko nde ndoki okoyeba ale rando ba tata mwasi nyoso kobe kobengana po nini eglise babina nga ke ndoki aza na nda na ndaku nzoka nde rien yoka nga naoloba no verite soki ozosambela yo nde okobangisa batu koma mote azopesa motu ke kokabelaka bango te ba frenaka batu vie Nga naza na nzambe na pesa mutu mbongo a freine nga pe esimba seke toza na faux nzambe botie nzambe na niveau nini ba teyi oyo ba lingi lokumu na ba publicite ta bango na tv ba zana ba kombo ba yela te kaka dade tourne sort et nani tonnerre et nani gagadaga nga na de fofia de nation nga na de fofia fafafin ba lingi ba kombo minene ndre ba ba ba ba ba pe nazo bano verite ndimanga Tala oyo na oloba soki nga bien bo tie ba ndimi na desordre maman kende kaka yiba mbongo hein kota ka na eglise bako tuna place ozui te partenaire ye yeyo donateur adananana ko bwaka ko lokola ba musicien na cage ya chair omoni exemple ya serre kingandi te kaka kaka kaka Ya omoni ba infiltre ba koti na eglise eglise ebebi. Na oyo bana makama mike. Soki oyoki nga challenge. Soki oyoki ba teya boye bako komisa motema moto osimba ki kisi. Toko yoka bino te. Piaka na nga soki ekomama eko kokisama. Naye na compte ya batu ba bonga te nasala nini yo. Soki naye na compte ya batu ba bonga nzambe kaka. Kuata mabe nde liwa oyo anuni a gagne nionso soki okomi kaka mpaka to bonga te soki opile mokili owumeli nde ndenge nini oyo akomaka fete ti tongo nde abetaka lisolo malamu mpo ayebi to ebandaki na ndenge esukaki oyo asuka na katikati fo mutu nakosi yoka nga nga ata nakutani na ange oyo oh, kobonga nakondima nanu amen sema nakotuna ange na nzela nini mpo kongo ekomi kwa kwata lakisa nga direction oyo na mboka challenge oyo oyo mboka partout mboka mobimba ye balingi su mwana botama te chaka asemi bota mwana ah, bakisi mwana ah, boti ye ah, mboka oyo mboka eyindi bakoboya bana oyo mboka nini oyo oyo mwana soki ayifu bokumisa nzambe mapamboli eye eye me kongo balingaka su te na mwana moko azwaki se maninga kende obota Mwana aboyi kobima. Yoko bobenga basala nzambe ba prier basala nzambe te mwana asentir na libumu maman biloko aliaka eza na faux seke pays toki tobima oyo faux pays soki bakende babota na angola alingaki abima mba mbangu atimbeli ke soki tobimi ya maman aliaka mabe nga pe naye kosu kosufrir risque yoko makambo na oloba mwana boko bima na congo ee eh, yoka mama bobenga bapasala nzambe te atimbeli ke oliaka mabe bibero naye na kati eza dia manka Seke kote mama nga bimisa nga na koku na kokufa yo tala nga mwa obi ko sexy ngai la tunda na biso ba verite à vie soko yoki nga sagesse nga na kote teka alléluia balobaki nini te oyoka ngo trop surtout mikolo nde bakoti biso na conflit na kolo mokili remarquer ka zala piaka même na famille Tina te quelle eglise ba choli yo. Tiko kimia na biso ba bolo ko bimela wa wapi? A part Nzambe. Yango moninga na kanga matoi. Ba mo pesa exemple. Tala moninga yeka na eglise asali 3 mois ngindi eh. Tala ba oyo 6 ans. Baza kaka yoka ba ba piyaka mabe ba oyo. Soko bito ko tajani bango balia baliaka naliaka te ta Nzambe. Nzambe ayebi le pourquoi. Yango moninga nakendeke eglise mpo na pasteur te nakende eglise mpo nakota lola azoteya ngai nazoyoka ye me etali ngai te apengwa apengwa te yanga nini pasteur ata ovoyage nakokima eglise te nakoka matia landa nga tala longola sentiment na makambo etali vie na yo okwea na perte okozala nzela nzambe abongisela yo mpo esimba fo tsholama partout so bato bazochange yango mpo bamoni na miso nzela eza mabe Soki olandi batu otangamisi nzela okwesi na manka landa nzela fo so mesana baseka me na suka oye kobimisa oyebi te tika nzambe amema yo donc biso ba challenger oseka oseka te ma fou na ya ndenge na ya na defisa nani ndambu na nga mpo akanga kilo nga na nga sakana donc omoni mikolo soki wenze na folar soso emandunda na bololo wana soki na yo na ndako Komeka kolamba to pesa zolo na moto ya ba voisin po eza mikila. Ndunda ekokoma bololo on dirait kinini. Soki ozo lamba tala kaka ndunda na yo. Yembelaka ngo ba nzembo ya lokumu okobosana ke moto ya baninga ezo pe ezo pela. Po olia ngo na fin na finction. Po ozalaka ba biso oyo. Yo esi batinda yo loso ke somba musabu. Oyebi musabu? Yo omoni mwana na bino aliaka mabe kobanda tongo tia rouge na mukokoli alipa akokoma une heure te lokola puku ndenge nini mwana ka lokola puku yo pesa mwana potopoto masangu yo ngai ale mwana evanui omonaka mwana mokeke ah, oliaki na aliaki mama tala namona mwana baza kozongisa na bavoisin alali na zelo na biso awa te banda osala lipa te Poto poto alaki ekomi lokola ba kuwa box. Mwana azo talaka ah yo bako lesa mwana yo. Yo so mwana mwana na elanga azo sakana kaka na caleçon tolo polele molunge eleki mi fufu na fufu mwana azo toka lokola azo yetola. Bana bango wana tala peti aseki. Nazoka biso ba schéma. Oyo eza mboka kwata. Komema logique na bana te bakokola te. Soki mbongo eza moke kosomba kaka biloko Kolinga te mbongo ya muke osomba fufu olamba otiela bango boye. Bakobimaka lokoso. Tongo moni olingi olamba mai ya fufu ale kende somba nguba 100 francs. Kaboyela bango 3 mbuma 3 mbuma 3 mbuma bayoka posa mai. Maka mama mai mai ale pesa ye gobele moko. Tango ameli mai libumu eka tango biloko ekobela aza na nzala ma petit eki ekimi. Yo lala. mwana azolala asimbi fufu lokola mwasi eh. aboye kima tala nazopesa bashema kowumela eza mboka kwa tata natindela yokanga wumela ngai na kongo nakokufela bana ta ngai na kongo nakoya na bana 30 bakoka na belgique mai bana bakata wana belgique mwasi mpasi ya priere papa lembisa motema mobali oyo ekolo eleki mingi na bokali ponga libongo oyebi mito mbisa thomson naotala bashema bamakabu moko banyata nyata boye bakoma yango na baliniere kolanda mabele te zonga ezaka ngongi 300 fra tala bote bor wana na matembele za motema fra me po quartier mama kotamba san loka molongo posolo eke boye solo ya makayabu ezongi boye solo ya nzombo esangana mito thomson kobanga banyandi ya banini te banyama mbisi te Ba nyama mbisi soki oyinguli yango mingi mbisi ekomi muke mais olia su bien cote yango kaka na cote ba mbinzo ba yaki kuna ba zonga kuna yo eza yango na yango di auti wapi ese ayi libanda ya mbisi aza infiltre auti kuna ala azonga kuna tala tiango kaka mosaka mingi mpo omona te omoni nga biloko minangaka mosaka nga biloko mabe na ngeza mosaka mpo supe emonana te Edinda na se. Na mona kaka mosaka ke eza kuna. Revendication kaka na munoko. Tala. Mboko ti tokola, batu nyoso bakolo kanisa baliaka shawarma, biso na biso batu bakwata yo. Batu ba demi terrain. Et puis lupango ya batu ebele so baya munoko liaka na biloko mabe liaka na ndako. Soki olambi kosaka na kimi milinga, poussière ya quartier eza ebele hein. Tozoya na ndako po bamona te. Po eza ba domaine soki ofongoli kaka mbimbi Mutu soki moko atali apeti esi esili. Yo se mona fufu mwindu lokola mutu. Et puis ba fufu ya mwindu tala ebele. Hmm. Ekolo batiaka talo kwa mibale. Et puis soki olingi otonda bien, kosombela ba maman bazoteka na bodi te. Fier mpo ba client ba nyoko makeye na mbongo. Sombela maman akangi liputa na tolo alingi akufa nuni azobanga li atiaka matabisi ebe yeba kosomba bafufu na bango tala ekolo bokali naoyebisa yo soki oyoki nga epi tala angaye bato baza Et puis nga akotaka malewa ya lokumu te nga malewa na nga fo ezaka ya saki ebombaka mutu makolo nyonso ezomonana ti liba libanda oyo so okati likwiti baomona te nayebi yango oyo ebombaka saki kobanga te epai na barestaurant mosusu restaurant likolo me fulu na se oyebi yango kokipe yango te soki okoti na kipe yango biloko ebebi solo kota na flexion kende nde koto kotonda tala sani mama atyeli yo ezalaka na bamosaka moko belala makaku moko ba etula ekita ebandaki 5 minutes ti okita 1000 francs okay. soki osakani ekiti mibale na 1000 francs baka yango basinga kopona kota misuni to koleka pupulu kaka wana kobima ndoki pona kota mikuwa mpe bombo kende sumba diare na ndako nayebi ndenge tokolela biso ta bachallenger mama oyo oh, mboka te epuis soki olie biloko elala komata bisa alingaka nzela mabulu te okoposa nye mbangu okoyoka posa nye mbangu tala makambo na aloba sa aza comprendre nga tala na transmettre o vie bokanga bato ya ndoke lokuta biliali ya oyo tobi eh, mama yana badiare mosusu oyoki fo tika bilamba tolo polele ya fo bapepolo kwa na kati ya nakutana nango eh, nzoto mba moto ndire fievre mati na to 8 naliaka nde makako mosaka elala mama mboka oyo nini ngai nasali te na mboka oyo na corona nyonso omoni nzoto oyo ngai moko mitsopo esi eyokani na butu abito aboma moto mpo alingi biso te yo nzoto esesali lo reunion nzoto nyonso esali lo reunion ke tolia ye akoki biso te kote osa biso tobomi tokufi mbangu tokomona mokili wa wapi toza ti lelo tala ngai na challenge ya moninga akoyela ngai makambo ngai namona yo yo omoni ya mfute moto olingi obambela ngai sakana ngai azaka biyokayoka te ngai nazokola ya nzambe nayebi ngai esika naleka yo omoni ngai mutu mpo omoni ngai na biso verite na kotse babor mosusu na nzoto na nga soki omono ba e eh, moto akokufa lobi titulaire yo si bapesa yo mbimbi kolo biloko alalisi biloko na ntango amoni ke achauffe achauffe achauffe amoni ke asolo mabe eza lingi abwaka ngai na bimi orge olingi obwaka nini yoka ta misuni oyo hmm. endisi nango osentir ke oyo nasentir ke boro so nalia yango danger eza mai na mpe na mbimbi mosusu te nasala nini nakomi okosaka ye bamama moniki kuta ezaka mabe oyo oh, eza bien kobongisaka patikela ngango na affection yo sozo diamans avoli oke suka na wese mpo bike soki nalei nakoya ah, awa mpe net likwiti ya suka nake mpe wese heureusement topila yango ebimaka nyonso te ndambo etikala kaka na gagne waza matoi yango chema vie Voilà, tozalaki na Pasteur John. Pasteur John, question avant dernier nayeba. Pasteur John face à un miroir. Batie Pasteur John face à face na ye moko. Boko se reprocher na nini? Te nga moko dana lingaka nga moko te po nga moko apesa nga retard. Oui. OK. Nga moko na lingaka nga te nazaka na nga ka na formalité. Soki kokabana nde tokabwana. Hmm. yokaka nga moko na lingaka nga moko te epuis nga moko nasaka commission ya nga nasi nateka eloko na nga sa nayebisa nga me nazaka na nga nga moko na yo okomela o te baza na bango bien nalingaka koyeba makambo ya bato te mpo nabeba soki oyebi makambo ya bato okoma songe nalingaka nga na nga nakokisela nga tala nga mono nazwi solution na nga te nakoma kotala ya bato naboya nga kolo nga fona sisana makambo na nga po nga mona naza mitif na nga nga mona na zwela nga raison ya nga te eh, yango na boya pembe donc na nanga facile bato tu bazawa na lela bango tu fort commanda yeyo bana tu bazawa bas yo moko mpe awa stone aza wana donc omike tola pete yango oyo mateya moko ya baguerrier oyo eza mateya te ke o oh, nga eh, pete facile à comprendre oyo eza mateya tous les techniques sont bons mm. donc eza mateya moko otya motu kaka te soki omoni motu na faux comportement évite me kotambola na nkombo na ye te so na moyibi nayibi yo te tika nga na cope na nga oyo nayibi ye nde apesela nga sa sango ya yo nini boni boye oyo eza mosanto kwya lolo priya mbaa moko oyo eza challenge na te so oza comprendre chez bino te nayebi mosiki na bomi na brike ekomeli yo ngango nakofunda nakofunda oliaka mpa na biso mpo ofundanga makambo na aloba epuis nasi nayi bamosi na bomi na biki baenleve nga kashe biso mape nabeta lisolo naomba kaka ndako oyo eza nini obolongo wana yo naloba mpo bofunda nga mpe amere nazwa filme bino nde boyibi yango oyo oh, mboka kwata oyo oh, eza mboka moko soyeba perimetre carré to kowumela te yango moni nga challenger bar poto vraiment dieu ebon nasepeli oyo ayoki nga